Robins yma, cadeirydd Cymdeithas. Um, mae Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd yn chwilio am mwy o bobl, uh, pobl gweithgar, pobl frwdrydig i bod yn rhan o'r Senedd, pwyllgor ni, um, a hefyd i arwain uh, gwaith da ni'n gwneud, gwaith ymgyrchu pwysig um, a gwaith mewn gwahanol ardaloedd o Gymru. Felly, os bys y ti yn hoffi ymuno â Senedd y Gymdeithas, neu gwybod am rywun, bys yn hoffi ymuno. Um, mae angen enwebiadau erbyn digwener nesaf, yr 20fed o Fedi. Um, er mod i a nifer o bobl eraill ar y Senedd um, yn rhoi'n enw ymlaen, i gari ymlaen, um, peidiwch o phoeni. mae gallwch chi roi eich enw ar gyfer unrhyw swydd um, a'r Senedd y Gymdeithas. Um, ac os ydych chi ddim yn cael o tro gyntaf, um, mae yna bosib i ni drafod, um, allwn ni cyfetol cael pobl eraill ymuno a'r Senedd hwyrach mlaen. Um, cysyllta efo fi os ti so uh, gwybod mwy neu isio trafod. Um, cofio hefyd am yn cyfarfodydd uh, rhambarth, cyfarfodydd blynyddol. Um, mae heina yn digwydd yn fuan iawn. Uh, Dysadwn yma, 40 o fedi, yng Nghyrdydd, hefyd yng Nghyrfyrddin. Um, yn nos fercher nesaf, mae'n gyfarfod yn Aberystwyth a chyfarfod arall yn Dimbych ac yn ola ar yr unfed ar hugain o fedi cyfarfod blynyddol rhanbarth Gwynedd Môn yn y Bala. Yn enwa newydd sy'n ar Senedd y Gymdeithas sy'n cael ei gyhoeddi yn, yn cyfarfod blynyddol sy'n harno ar y pumed o hydref. Mae'r cyfarfod yn rhan bach o diwrnod eitha mawr yn y rali flynyddol um, efo Emyr Llew, Dafydd Morgan Lewis, Tony Sgifoni, fi a fyna cyflwyniad am frwydr yr ysgol yng Ngharno i aros yn gored um, sydd wedi bod yn llwyddiannus sydd yma. Um, mae yna buses yn mynd yna pob rhan o Gymru, uh, digon hawdd i chdi ymuno, um, sbio ar y wefan cymdeithas am mwy o fanylion. Mae yna gig hefyd gyda'r nos yn Dinas Mawddwy um, efo Geraint Lyfgrin, Hefyniau Poeth a mwy. Felly, um, dewch uh, i garno ar y pumed o hydref. Um, os yna dyma di'r cyntaf ti'n clywed am y stwff yma, um, efallai bod chi ddim yn aelod, efallai bod chi angen ail aelodi, um, digon hawdd wneud hynny rwan uh, ar wefan y gymdeithas. Diolch yn fawr, hwyl.